Bonjour à toutes et à tous, amis de Geek World. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre saga Star Wars Battlefront 1. Et donc, on va aller tout de suite faire un petit hommage euh, à l'épisode 5 de George Lucas en faisant donc des maps dédiées à l'Empire contre-attaque. Donc, on va se faire, bien entendu, la base écho et Bespin la Cité des Nuages. Et tout ceci, bien sûr, on va jouer l'Empire. Bah oui, parce que l'Empire contre-attaque, dans les séries précédentes, on a plutôt joué la Rébellion pour maltraiter l'Empire, et donc aujourd'hui, il va être temps quand même de remettre les choses dans l'ordre. Et donc on part tout de suite après un petit générique. Et donc c'est parti, on s'envole vers Hoth où on va donc s'occuper de ces salopards de rebelles comme dirait un certain officier dans l'épisode 6. Allez, c'est parti, je prends mon Stormtrooper, je prends mon TRTT dès que je me foire pas dans la tranchée. Hop là, c'est parti. Que vois-je Des rebelles en face Tuez-les tous Pardon. Alors apparemment je ne peux pas les toucher d'ici, c'est magnifique. Euh, puis ces bonnes vieilles musiques. C'est une armée de Tonton Bon, bah apparemment, ils n'ont pas décidé de défendre. Oula. C'est fait. Où est-il On va descendre de là, hein. faites-vous chez moi Ah bah apparemment c'est chez eux. Oh. Apparemment ils s'en sont chargés. Ah bah oui hein. Ce qui est très drôle dans ce jeu c'est que pour tuer celui qui est sur la monture... Il faut tuer la monture. Alors où est-il Le voilà. Voilà. Mais haut. Ah. Pour l'instant c'est plutôt serré. Comment se départager Moi j'ai une idée. Alors juste vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'attende dans sa tourelle. On va pas recommencer, hein Ah Il y a un sniper. Enfin, il y avait un sniper Là-bas, il y a un tonton. Il n'y a pas de rebelle en vue. Hein. Moi, je dis, c'est plutôt bon signe. Là, un peu de munitions au passage. un faucon Millennium. Il aurait mieux fait de décoller. Dommage qu'on puisse pas le prendre, hein, franchement. Moi, j'aurais bien fait une petite virée. Enfin, peut-être que dans les nouveaux opus, on pourra le prendre, hein, qui sait. Manquerait plus que ça. Allez, on va prendre le Snow Speeder. Les pauvres tués avec leurs propres armes. Je suis l'ange de la mort et je viens du ciel. Ah oui, parce que du coup, il serait peut-être temps que je vous dise pourquoi Angel of Death. Angel of Death, tout simplement, bah parce que je suis fan de Warhammer 40000 et que les anges de la mort, bah, ce sont les Space Marines. Surtout les Space Marines d'assaut. Non mais oh Manquerait plus que ça. Ce point est à moi. Laissez-moi ce hangar Non mais oh Bien, bien, bien, bien, bien. Bon, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Hein. Moi, je voudrais pas dire, mais... Euh, les rebelles vont pas faire long feu. Bon. Tant que je me promène, hein. Personne là-bas, pas de bombe passe. Ah Alors, moins un... Le seul truc c'est qu'il y en avait un deuxième. Ah non, apparemment j'ai eu les deux d'un coup <laughs> Comme quoi on peut être un tireur d'élite même avec des grenades. Ça pourrait faire peur. Hop là. Moins 1. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'arrive toujours pas à faire pencher la balance de l'autre côté. Ce qui est plutôt inquiétant quand même. Hein. Parce que si je regarde quand même la map, ici, voilà, on a quasiment tous les points de contrôle. On va prendre celui-là. En hein. ah, tuant le sniper qui était là. Alors, qui m'embête Bon bah apparemment c'est bon. Voilà Je l'ai pas eu Ah bah, quelqu'un s'en est chargé pour moi. Oh, ça c'est bête. Ouf Le pauvre a subi les, les foudres Ah oui, ce bon vieux temps, il fallait aussi décharger un chargeur complet sur, sur un pauvre Wookie, J'appelle ça de l'acharnement thérapeutique. Mais bon, après, il faut dire aussi qu'ils savent pas se garer. Les Wookiees ne savent pas se garer. Bon bah. c'est bizarre, la, donne a rapidement changé depuis que j'ai fini de prendre euh, ce point. Bon, bah voilà, l'Empire contre-attaque, et l'Empire contre-attaque plutôt bien. Moi, j'aurais pas dire, mais au moins, je vise mieux que les Stormtroopers du film. Hein. Coucou, toi Qu'est-ce que tu fais chez moi bah oui, c'est vrai, hein, on va pas laisser les Wookiees euh, reprendre euh, des points comme ça. Non mais où ils sont plus que 20, ils vont pas faire euh, suer longtemps. Moi je vous le dis. 18, et ça baisse. Bon, on va leur laisser ça hein, quand même. Parce que là mon but c'est quand même d'en finir. Donc, Bonjour toi, avec ton lance-roquette. Si c'était lui qui m'avait tué, il l'a pas volé. Alors. Bon quand même, l'acronisme assez drôle, c'est de voir des Dark Troopers euh, dans cette carte. Hein. C'est assez comique. On va s'amuser, hein. Je ne sais pas où est le dernier. J'aimerais bien le savoir. Ah bah. Ne cherchons plus. Il est là-bas. Ils viennent de capturer donc le poste de commandement le mec est tout seul, personne ne va le voir, c'est magnifique. J'adore ce jeu, j'adore ces PNJ. Franchement. T'as le là. Heureusement qu'il y a un joueur hein, quand même hein, dans ce jeu. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Alors, donc, non, non, non, je ne veux pas la rébellion, je veux eux, et je veux un sniper. Voilà. Bon. On a pris donc un sniper. Je vais vous dire pourquoi, ça c'est ma carte préférée pour jouer en sniper. Voilà. Donc cette carte pour moi c'est plutôt un concours de tir euh, dans la tête. loupé sa tête. Voilà. Alors, toi... Oups, il y a un Wookie. Oups, il y avait un Wookie. Lui, il m'aimait pas. Bon. Là, hein. Bon, par contre, il va falloir me dire pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, ces Brel là. Il y avait un Wookie. Oh Il y avait aussi un... Un Stormtrooper devant moi. Oui, je fais du noscope. C'est vrai, quoi. Hein Il n'y a pas que sur Call of Duty qu'on peut faire du noscope quand même. C'est une institution, le noscope. Regardez, boum. Moi je dis, mes alliés cherchent la merde quand même, ils se mettent devant mon viseur à chaque fois. S'ils veulent mourir prématurément, très bien, est bien. Et qu'on me traite pas de traître derrière. J'y suis pour rien. Et boum. <laughs> je vous l'ai dit, je suis un sniper aussi en grenade. Voilà. Comme dirait un enfant dans sixième sens, je vois des gens qui sont morts. Bah moi je vais pas tarder à mourir, voilà. <laughs> bon, on va changer de classe, hein. on s'est bien amusé avec le sniper. Maintenant, reprenons notre classe habituelle, le frontier. C'est vrai que cette map est assez drôle aussi euh, à jouer en première ligne en mode je vous arrive dans le lard. Non, sérieusement Aïe Comme si une grenade suffisait pas, j'ai fait un bond de quelques mètres. Hein. Bon, nez comme ça, je dirais une bonne dizaine de mètres. Bon, il y en a marre là quand même là c'est quoi ce bordel Appelez-moi le directeur Alors, je sais pas si, on, si nos amis anglais ont, ont le même genre de pub, hein. Quoique, non, ça m'étonnerait. Parce que la MAF de mémoire, euh, c'est qu'en France. Enfin bref. On est en train de perdre un poste de commandement. Ah bon Dites-moi où il est, mec. Hein. Voilà. On met haut. Il en a marre. Hop là. Et un de moins. C'est bien, je vois des, Stormtroopers passer au-dessus de moi. C'est magnifique. comme ça peut payer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Voilà, hein, moi je dis. Hein. Ah là là, ce que j'aime ce jeu. Bon, il fait chier lui. que ça arrive. Victory is imminent. Oh, que j'aime ce mot. Victory. Alors apparemment il s'est tué tout seul comme une merde. <laughs> It's funny. Ben voilà. Donc l'Empire a contre-attaqué et a vaincu. Yeah! Victory! Bon, bah écoutez, hein, euh, moi je trouve que euh, ce petit résumé est pas mal. On va peut-être aller juste dans les détails pour voir. Euh, D'accord, Nemesis, c'est tout ok. What? voilà, c'est surtout ça que je voulais voir. Eh, Dead Eye quand même. Hein. Quoi que cette, euh, Je pense qu'il y a eu plus de, de tirs dans la tête que ça, mais bon, c'est pas notre problème. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 6. Et sur ce, bah bisous bisous et amusez-vous sur Geek Worlds. N'oubliez pas le maître mot, hein. Abonnez-vous, aimez la page. Et puis à bientôt